Eh, los estudiantes de posgrado de toda la región participan en congresos y seminarios de Alaí mientras hacen sus estudios de posgrado, tanto de maestría como de doctorado. Y la dinámica es que van presentando los avances de su tesis. Entonces ahí había una semilla para cultivar. Hay algunos ejes, como por ejemplo el de metodología, eh, que creemos que es sustantivo y que siempre debe estar presente en todas las escuelas de verano, es un aspecto que despierta mucha inquietud entre los estudiantes de posgrado, tanto para la revisión de lo que están haciendo como para encontrar fuentes bibliográficas, encontrar eh, ciertas orientaciones diferentes de las que tienen en sus propias universidades porque hay un enriquecimiento. La parte de, que yo diría que es más como de taller, donde se presentan los proyectos de tesis, se discuten, se escogen por temas más o menos afines. Como los temas son diversos, obviamente no podemos tener sesiones para todos los temas. En cuanto a las sesiones de la mañana, que son las sesiones de los paneles sobre determinados eh, puntos de vista, casi siempre tenemos un poquito de la historia de Alaic. Eso nos parece muy importante para reivindicar la producción científica de América Latina en materia de comunicación. Creemos desde Alaic que hay que valorar esta producción local de la región, que es muy importante. En este sentido, en las escuelas eh, se va un poquito tratando de aprovechar los recursos locales de la sede donde se organiza y también los temas coyunturales que están surgiendo. Y en cada una de las escuelas se van también potenciando eh, los temas que trabajan los asistentes al evento. La escuela no cobra, no tiene ningún costo, por lo tanto representa una inversión y en ese sentido se trata de aprovechar la posibilidad de ciertos profesores del lugar donde se hace y también de lugares cercanos, ¿no? Para que sea viable realizarla. Eh, bueno, los resultados que espera la IC de su escuela de verano es básicamente una experiencia vivencial en otro país latinoamericano con todos los rasgos culturales que van desde la comida, los lugares de entretenimiento, este, pero también las problemáticas sociales. Del mismo modo y en un grado igual de importancia, eh, la relación entre estudiantes de posgrado de distintos países durante 10 días de compartir preguntas, comentarios, reflexiones teóricas, metodológicas, pero también espacios de ocio y entretenimiento, creemos que es el mejor modo para iniciar el establecimiento de redes de conocimiento internacionales, de redes de trabajo compartido. Y por supuesto está esta otra parte, que es la parte más eh, académica, docente, formada en la... que es tratar de dar lo más que se tiene en el lugar donde se organiza. En este sentido, se trata de buscar que profesores locales o de los que vienen de fuera sean un eje de cada uno de los seminarios, de los talleres, diría yo, para otra vez fortalecer esta mirada regional. Esta parte de la riqueza del intercambio es una fuerte compañía de la parte pedagógica en sí de la escuela de verano. Bueno, eh, para cada escuela ha dejado una enseñanza. Hemos aprendido de la crisis que estamos viviendo que cada vez hay menos recursos, entonces tenemos que potenciar los recursos. El otro aprendizaje es potenciar cada vez más la gente que está en la universidad sede. Otro aprendizaje que hemos tenido es que las conexiones en la región son poco fiables. Por lo tanto, pensamos pedir contribuciones en eh, video, en eh, entrevistas, otro aspecto interesante de esto es que como producto acabo de escribir el prólogo de un libro con los trabajos de la primera y la segunda escuela de verano. Creemos que a futuro se podrá hacer lo mismo en ediciones digitales que queden en la biblioteca virtual de la I y que estén a disposición de una comunidad mucho más amplia.